Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev növbəti dəfə tərtər işi ilə bağlı danışıb. Koronanın suallarını cavablandıran hərbi prokuror Milli Məclisdə tərtər işi ilə bağlı sizə qarşı ittihamlar səsləndirilir. Sizi tənqid edirlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz sualına Bu barədə kimlər danışırsa, hansı deputatlar məni ittiham edirsə, onlardan soruşun. Hesnadan xəbəri olmadan, başı bir şeydən çıxmadığı halda niyə danışır? Bəs siz bir vaxtlar tərtər hadisələrini nağıl adlandırırdınız. Nə baş verir? İndi reallığa çevrilib sualına mənim dediklərimi təhrif edirlər. Mən tərtər işini nağıl adlandırmamışam mənə suallar verirdilər ki, hərbi prokurorluq əməkdaşları hərbiçiləri döyürlər, incidirlər, işgəncə verirlər. Mən bunu nağıl adlandırmışam heç kəs deyə bilməz ki, hərbi prokurorluq əməkdaşları mənə təzyiq edib, məni döyüblər. Heç prokurorluq əməkdaşları kimisə təhqir də etməyə bilər. Bu ola da bilməz. Bəs Milli Məclisdə deputatlar tələb edirlər ki, siz üzr istəməlisiniz. Bu suala nə cavab verərdiniz? Sualına mən niyə üzr istəməliyəm? Hansı səbəbə? Kim bunlar barədə danışır, ondan soruşun. Niyə? Heç nədən xəbəri olmadan danışanlara sözüm yoxdur. Sağ-salamat olsunlar deyə hərbi prokuror bildirib. Bəzi şəxsləri məsuliyyəti almışdıq, ancaq sonra müəyyən elədik ki, həmin adamların günahı yoxdur. Ona görə də onların barəsində cinayətçi xitam verildi. Müdafiə Nazirliyinin Ensadi hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Məmmədov Vüsal Akifoğlunun 9 yanvar 2023-cü il tarixdə odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Gəncə Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Koronaya Hərbi Prokurorluqdan bildirilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Gəncə Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə gedilib, zəruri hərəkətlər icra olunub. Fakt üzrə Gəncə Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün səhər saatlarında Siyazəndə iki polis zabiti dəm qazından boğularaq vəfat edib. Bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən Siyazən rayon polis dairəsinin əməkdaşları, polis leytenantları 35 yaşlı Elmir Əskərov və 36 yaşlı Faiq İskəndərovun fotosunu təqdim edirik. Qeyd edək ki, onlar kirayədə yaşadıkları mənzildə dəm qazından boğularaq ölüblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yanvarın 10-da vəkil Nemət Kərimli Binəqədidəki inzibati qaydada həbs olunanların saxlama məntəqəsində müxalif siyasətçi Tofiq Yaqubluya baş çəkib. Yaqublu yanvarın 5-dən azlıq elan edir. Vəkil Koronaya bildirir ki, Yaqublunun vəziyyəti getdikcə pisləşir. O çox arğılayıb, çox solğundur. Vaxtaşırı baş gicəllənməsi olur, müdafiəçi deyib. Bununla belə, müxalifətçi tələbləri yerinə yetirilənə qədər azlığı davam etdirmək niyyətindədir. Yaxınları ilə görüşləri təmin edilsin, evdən ərzaq gətirilməsinə icazə verilsin və həbs qərarı ləğv edilsin. Vəkil Yaqublu ilə ünsiyyətin konfidensiallığının pozulmasına da toxunub. Belə ki, Yaqublu ilə görüşdə bir polis əməkdaşı da iştirak edib. Vəkil bildirib ki, Yaqublunu digər məhbuslardan təcrid etməyi bilər və ona təzyiq edilir. Lakin Yaqublu buna etiraz edir. Çünki təcridxanada gigiyena qaydalarına əməl olunmur və bütün məhbuslar üçün ancaq bir elektrik ülgücü var. Kasının prezidenti sərəncam verir və bu sərəncam fevral ayının əvvəlində e, imzalanır. Çünki fevral ayının əvvəlinə ötən il üçün orta aylıq normal əmək haqqının artım tempi bəlli olur. Əslində bu nə gec olduğu da belə başa düşülən deyil. Bunu hesablamaq üçün düşünürəm ki, bu qədər də çox vaxt tələb olunmalı deyilsə. Baxın, e, minimum e, pensiya məbləği 240 manatdır. Bu 240 manatlıq pensiyanı indeksləşdirəndə ötən ilin orta aylıq nominal ə, e, əmək haqqı artım tempinə görə 15%-ə vuranda 36 manat edir. 240 manatın üstünə indeksləşdirmədən əlavə məbləği gələndə edir 276 manat. Yəni bu o deməkdir ki, indeksləşdirmədən sonrakı minimum əmək haqqı, minimum pensiya 276 manat olacaq. Prezident də sərəncam imzalayıbdır ki, pensiyanın minimum məbləğini, məbləğini 280 manata qaldırılır. Yəni camaat elə bilir ki, 240-dan 280-ə qaldırılır. Əslində artım 276-dan 280 olacaq. Yəni artım cəmisi 4%, 4 manat olacaq. Yəni çox adam bunu ə, e, təqdim elədi ki, xüsusilə də hakimiyyət yönlü mətbuat belə təqdim elədi ki, ə, e, pensiyaların minimum məbləği 40 manat və ya 16,7% artacaq. Amma ə, e, bu indeksləşdirmədən sonra həyata keçirilən bir sərəncam olduğuna görə Pensiyaların minimum məbləği 40 manat deyil, 4 manat artacaq.